Posso chiederle, caro signor Bertoni, come si è giunto alla carrozzeria? Sono nato carrozziere. Per me il bisogno di disegnare un'autovettura è lo stesso che prova un pittore di dipingere o un musicista di comporre una melodia. Personalmente le mie carrozzerie le ricerco nella natura. Trent'anni fa ne ricavai una da un cigno. La DS mi è stata ispirata da un pesce. Preferisce scolpire o disegnare carrozzerie? Non c'è differenza tra le due cose. Tutto ciò che è volume è scultura. La carrozzeria ha un volume. Le due cose sono identiche. Perciò quella del carrozziere è un'arte. Qualche cosa di più. In quanto c'è la creazione, oltre alle impostazioni estranee, come le esigenze meccaniche, che non hanno nulla a che vedere con l'arte.